хотя бы улыбнитесь, жизнь прекрасна. Это всего лишь затишье перед бурей. Правильная реакция с левой стороны. Ребята, не надо расслабляться. Routines ваши ладошки! último Batista!